Джан, Джан, байқамайсың жаңа Джан бір байқап көрсең ничего так прикольно ну это конечно круто но я же тебя за продуктами посылала кстати еще надо докупить бумагу вот это о мына жақ жарасты солмыкен морковка деген жағы жақсы екен да алло мақы мен батирге сатып алушыларды таптым бүгін ертең квартираны бошат 3-ші сезон башка сезондордон өзгөчөлөнмөкчү бул сезондо биз жөн гана жылыздар чакырбайбыз жылдыздарды алардын түгөйлөрү менен жубайлары менен жолдоштору менен же болбосо жигити кызы менен чакырабыз эгер такыр эчкимиси жок болсо күчүгү мышыгы ити чычканы каалаганы жада калса картошкасын көтөрүп алып келе берсин бүгүн бизде өзгөчө конокто таттуу түгөйлөрдүн бири э, баястан жана зульфия ассалам алейкум баястан привет екі <laughs> өңір емес үш өңір келдіңер бұйырса жақын арада мына мына деп тұрған кезіңер ошондықтан қоқыстан мүмкін төрөт басталып кетсе Бізде акушер бар бұяқта. әзекен опыты күшті 97 баланы төрөткөн. көн, <laughs> нерсе болсо, өзүңүз контролдойсуз, э? Ооба. Зульфия, э, егер сіз орусча эле баяғыстан сіз қырғызша да сөйлей берсеңіз болады орысша сөйлей қойыңыз көргенбіз қандай сөйлеп <laughs> үйленгеннен кейін адам бір бірін дағы андан да жақсы біле бастайды дейді экөөңөр үйленгеннен кейін бір біріңердің қандай мысалы жаман жактарыңарды үйлей баштадыңар жақсы жактарыңарды үйлей баштадыңар дегендей мысалы баястан зульфияны қандай жағынан білдің үйленгеннен кейін эми кандай десем рэп болуп кеткен да қой эми <laughs> ачылыштар болду үйлөнгөндөн кийин көп эле жакшы нерселерди көрдүм башында эле анан азыр азыркы убакытта кандай десем э, көп эле андан да жакшы нерселерди көрүп атам ошондуктан э, э, сага эмем бар кеңешим бар сен дагы үйлөн буюрса буюрса үйлөнөбүз <laughs> эжеке кызыңыз бар эле <laughs> а, зульфия а вы с какой стороны узнали баястана после женитьбы только с хорошей <laughs> ну, я думала что как по общему стереотипу все мужчины меняются после женитьбы А тут оказалось нет, все так же осталось. Наоборот, стало намного интереснее жить вдвоем. өкүңөр аябай инстаграмда активдүүсүңөр ошол э, ютубта дагы активдүүсүңөр көптөгөн кызыктуу видеолор тартып каласыңар ошол видеолордун э, идеясы негизи көбүнчө кимге таандык болот зуля көбүрөөк идеяларды утат э, келип үйдөн келип бир идеяларды утуп коет контент кылалы деп <laughs> азыр ушинтип айтып калат негизи үйлөнгөндөн кийин мен деген сөз жоголуп биз деген сөз пайда болот деген туура экен да мен э, а, все правильно он сказал да идеи ваши снимается он да <laughs> нет мы вместе баястан менен кези келекте сизди э, адамдар көп деле таанычу эмес анан кийин баястан менен кезиге баштаганда кезиккенде эле дароо эле инстаграмда подписчиктериңер өстү жана ошондой эле популярдуулук келди баястандын аркасынан э, таанымал болдум дегенге кошуласызбы нет Баястан – это тот человек, который э, дал толчок, да. В принципе, с одной стороны, многие могут считать, что он меня как пропиарил, да, сделал более популярный, а с другой стороны, э, если бы я ничего бы не делала, то, думаю, ничего бы и не было бы. Наоборот, в Инстаграме. я его раскачал. Нет, я не <laughs> думаю, что это мой продюсер. Продюсер? Муж, брат, <laughs> сестра, все вместе. сестра дейді <laughs> бұл руслан ал өз есептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн убактыңды баалайсыңбы баланс аркылуу төлө баястан қырғыз э, ұлтынан болғандықтан үйде көбінше қырғызша сөйлеседі қырғыз тілін ақырындан үйреніп баштадың қайсы сөздерді уже біле кыргызча қырғызша биз кыргызстандык тартанбыз <laughs> жакшы мен азыр кыргызча сөздөрдү айтам кайсы бир зульфия сиз э, өзүңүздүн оюңуз боюнча ошол сөз эмнени түшүндүрөт айтып берсеңиз болот даярбыз а вообще проиграю сейчас жорук жо <laughs> жорук да Джурук. <laughs> Я не знаю, что это. Примерно. Сковорода, <laughs> может быть. Тютюн. Тютюн. Какое милое слово. Тютюн. Анчалов тілі милый емес. Милый, давайте пускай тут. Элдердің аузынан шығады. Что, сигарета типа? Дым. А, дым. Момпоси. Момпоси? <laughs> Это кыргызское слово. Момпосуй. мен деле билбейм деп койбойсуң чупачев да момпосуй это момпосуй момпосуй баястанды момпосуй десең болот мой момпосуй кашкулак кашкулак типа это тарелка дно тазик я не знаю а это животное Тивертке. тивиртке тивертке на языке который постоянно ходит. <laughs> <laughs> а, микробов. Э, вертке, что ли, такое? <laughs> Я не знаю. Типун. Типун тебе на язык, типа такого? Типун? Тилиңе вертке. Типун тебе на язык. Типун тебе. Эми, баястан сен деле оңой кутулбайсың сага. Дуңганча <coughs> сөздөр болот. Дуңганча сөздөр зүлфия сұрау баягыстан зүлфия не тамақтарға талақ болып атат <coughs> көп деле талгак болгон жок кудай э, буйрукту <coughs> жакшы эле өтүп атат эч каприздер де жоқ э, бирок э, мындай таттууга аябай жақын болады анан шоколадтарды көп жеп атат көп деле мындай характерин көрсөткөн деле жок жакшы эле өтүп атат Да? Спасибо, да. Это все правда, да? Да, все правда. А, ну, почти. Ну, нормально. Или еще есть что-то там? Не, ну насчет капризов. Есть капризы? Не, ну. не капризы, во время беременности. Ну, ночью ночью кушать. <laughs> там, привези мне, пожалуйста, вот это. А что для Самое запоминающееся когда я ревела по поводу того, что я хочу котенка. Я прям истерила, я страшно плакала. Он мне говорил, успокойся, <laughs> пожалуйста. И мяука. Нет. Мышықтар жақын емес ұжындықтан да мышықтар жақын емес маған үйде мышықты көрсем де жүрегім келіп кетіп но мы ну, сошлись на том что когда я рожу мне подарят котенка Джок. Да, да-да-да. <laughs> Шотландца какого-нибудь. Грэс, Грэс. Рэпердің жуайы болуш қиын ба? геде үйде түшүнбөстүктөр болгондо батылдар болобу нет йоу баястан камон вначале было что когда мы ругались и обижались друг на друга и что-то высказывали он мне высказывал на кыргызском языке <laughs> чтобы я не понимала и все на этом закончились а, удобно Удобно. Удобно, да, очень удобно. <laughs> Жинин келсе. Ашказан! <laughs> құйы сүтін келген тұры төлеуім хозяйка өліп достар аз мен сіздерге баланс жарқылу коммуналдық төлемдердің ішінен светтің ақшасын қантип төлегенді көрсетіп беремін біріншіден телефоныңызға баланс кежи тіркемесін көшіресіздер бір болғаны 30 секундтай уақыт кетеді андан соң өзіңіздің номерді кіргізесіз дароо эле силерге смс код келет аны басасыз эң башкы бетте сізде баланс кежидеги бирдигиңиз қанша экенин көргөзүп турат менде азыр 500 сом бар эң жакшысы ушул баланс kждеги бирдик менен светтин акчасын төлөп койсом болот жана ошондой эле тиркемедеги сканер менен колдонуп штрих кодду сканерлейсиз ошондуктан достор убакытты үнөмдөп app store жана play Market'тен баланс kg тиркемесин көчүрүңүздөр төлөмдөрдү бат жана оңой төлөңүздөр биякта силердин аттарыңар жазылган баястан зульфия мен суроо берем эгерде мисалы кимиңер көп э, тамақ жеген жақсы көрсе баястан айтады баястан деп болмаса мен дейсің түсінікті ким үйді қожайын неме баястан қотырып қойсын <laughs> ким инстаграмда көп отырады ким подписчиктерін жақсы көреді баястан отпискалар кетіп <laughs> ким көп қызғанады кто больше ревнует мындай айналып қойса болады ким көп ұйықтайды ошон үчүн кечигип келипсиңер э бүгүн кимдин автоунаасы кыйыныраак у кого то вообще автомобиля нет <laughs> А, кийинки оюн мол барактамак өрөсөт көбүнө кызык болуш керек э, зульфия экөөңөр кантип таанышкансыңар это было на благотворительном концерте вроде во дворце спорта мы с ним пересеклись он в программе был и в программе была наша танцевальная группа мы, э, потом я спускалась после репетиции по лестнице, и он поднимался. И мы с ним тогда, ну, так были еле-еле знакомы, что ли. И поздоровались, после чего он пригласил меня погулять. <laughs> Ну Ушундай болған ооба ушулам бирок буга чейин сырттан жактырып жүргөнсүз сырттан жактырып жүргөм студиясында эрмек керимбаевди билесиңер да анын студиясында өзү ученицасы болчу бийлеп э, чогуу анан ал студияга келип мен дагы бир ишим бар болчу калп э, эле э, ишим бар болчу деп калп эле калп эле эмес мындай эле келгем <laughs> келип анан көрдүм да зулянычы ал жактан көрүп анан ошондо аябай жактыра баштагам анан биз э, артында бийлешкен болчу зулянын командасы мен таймураз деген тректи Да, и ты на тренировках засмотрелся на меня. Да, засмотрелся. <laughs> Режиссер қиқылды. Эй, Баястан, жда! <laughs> «Ну, Не олтасың? андан әрі уже башталған эми инстаграм жаза баштайсың ары бері ең бірінші инстаграмға привет деп баястан жазса керек иә а? ооба да албетте еркек жаш керек та <laughs> негизи баястан биздин билишибизче э, аябай эле романтиксиң чыгармачылык жактан э, сага жарашат мага жарашат деген ырды зульфияга арнап жазгансың андан кийин э, азыр менин келинчегим деген ырды жаздың еще одна песня кайсыл биз бир болобуз түгүл бир болобузе не докончили. Был Love Story. Love Story, ол Love Story. все равно та же песня. Ну, песня. Чан не забывай. Мага айтқан сөздеріңді жындық бар екенін білем. Қойған мақсаттарға жетелейші деген менде де дилем. Бақытылы бол ұзды біз елемес елді билет. Өмір бойы биге түшкін келді менің сен да біле. Жаратқаның біз өстірген ата барын берсін. Неберелері көбейіп бақыттылық дамы келсін. Барыбызды шаңға бөліп қуантырған жаным сенсің. Жаратқаның бізде дағы жақшылықтың барын берсін. Барын берсін келечекти карай аттанды эми бир болобуз түбөлүк дагы алдыда буюрса эми бир эки үч айдан кийин менин кызым кызымдын апасы деген ырлар чыгып калат деген ойдобуз апасы жакшы идея мен ал кыздын папасы уже рифма бар да ойлонуп көр эч текст менен трек жазыш керек экен сен аябай жакын экенсиң рэпке рэпке мен эме кошунам рэпер да ким ал бегиш топ эгер мүмкүн болсо экөөңөрдүн аткарууңарда кандайдыр жаттаган рэп қырғыз тілінде, орыс тілінде, англис тилинде қолдан келсе тілінде, тилинде дегендей жаңырыбызды реклама кылып кетели нурлан Насип экөөбүздүн ырыбыз чыкты жакында менин каналымда бар деп <laughs> деген ыр баштасак болот менің жаным менің бақтым болдың өзің бейіш болсын ең аяғы біз баратқан жолдың бардық жақтан жарашабыз билем жетет менің көзім тұрмыш алып келсе ордық мына саған менің қолым қолымда мен жеттілесім, жеттілесім, еркелесім еркелесім сага дайым сені еркелесім көңіліңді орытпаймын аппақ қардай сезімдерім жашымдың бүтіні болдың менің сұлу келіншегім жақсы жақсы жиырма биринчи кылым заманбап аталар аталар курсуна барат заманбап апалар апалар курсуна барат силер ошондой курстарга барып атасыңарбы сейчас э, в современном мире <laughs> современные родители ходят на какие-то курсы, типа курсы молодой мамы, курсы молодой Баястана. А, <laughs> а вы посещаете такие, такие курсы ведения? Курсоведение. <laughs> Ну, я хожу на йогу для беременных, а потом ближе уже к сроку, уже почти, почти, почти, мы пойдем на курсы для родителей. Там э. буквально пару лекций. Мен өзім э, кішкене қолдарға жақынмын курстар жоқ эле курстар а байкемдин балаларын багып өтіп <laughs> қойғанмын өтіп қойғанмын мен өзім педиатрмын да педиатр деген жана неме врач башка сөздү ойлоп алып алады <laughs> жакшы ойлоп алды <laughs> төрөт учурунда катышасыңбы өзүң баягыстан негизи айтканда окуп атканда бир жолу катышып көргөм <laughs> андан кийин кирбей койгом киргиле деп да бирок өзүмдүн жубайым андан кийин киргиле сиз жок кантип төрөмөгүле дешти эми мен айттым да ошо бир жолу баргандан кийин аябай мындай башка сезимдер менен чыккам аябай чочуп анан бирок өзүмдүн жубайым қолдош үшін кирем өзүле айтып атат кир деп бирок кирбейм деп атам бирок кириш керек да партнерские роды, да. <laughs> Обязательно. <laughs> Ты что там сейчас заговорил? Конечно, это очень круто быть вместе, да, на родах присутствовать и папа, и мама. Он еще пуповину хочет разрезать, да? Бұйырса. А, өзің кесесің сен Қызым, сен гиндиіңді өзім кескенмін. Шындай баястандай, мындай үлгілі аталар көбейсін өзі қатысам дейді өзі келсем дейді эмкісін үйден де төрет алады ғой деймін <laughs> жок андай болмайды ғой деймін <laughs> бір жолы барып көргөндөн кейін я говорю следующий рода он уже будет принимать дома да <laughs> возможно реакцияға тияқы қош қосыр мына эмишти ташысак болот э, кээде жумуш көп бирок тамактанганга уақыт аз болгондо салих компаниясынын сэндвичтері жардамга келет Біріншіден курсак ток экинчиден уақыт үнемдейсіздер эми салих компаниясы сэндвичтің түрлөрүн чыгара баштады ток нети менен греческий хот дог жана колбаса менен бир гана минусу бар эй мыкы мыкы берчи бир берейинчи жаман ачкан мени рахмат аябай даамдуу да азыркы оюндун аты э, чалуу алып чалынба деп аталат кандайдыр бир номерге чалып орусча айтканда розыгрыш кыргызча тамаша тор десек болот баястан келет дегенде кимге чалмак эле заманбап барбер шопко чаласың өзүңө криштиано роналдонукундай прическа кылып бергиле а жарымын нарындык баланыкындай деп коесуң анан дагы бул жакта кошумча сөздөр чыгып турат ошолорду кошуп кетесиң арасынаа саламатсызбы саламатчылык бул барбер шоппу э? дарбиш и и мен э, улумдун баласы улумдун мындай э, досу ошо барып жүрөт экен да ошо барбер шопкочу аты бир бала мирлан деген аны айтып атпайбы тиги барбер барбишопко мен дагы ошо барып кел чачыңды жакшы алып берет мен ошо айылдан келдим белем да а хорошо анан э, жақсы алып береді де жақсы алады да мындай жақсы да конечно он жыл стаждармен он жыл е білмеймін мен әйелімді он жылдатықтарды деле мындай чачымды бир бір кызы калып салат да барбершоп парикмахерскийден разницасы бар да а ушундай а қанша канча сом чач негизи беш сом ошончолук кымбатпы ооба а жанакы ырчылар бар экен ғой жанагы бул стрижка меники менин эжемдики деп эмне ушундай ырдап атышат го что то менин балдарым ушу чүмөт эмне ырдап атышат ушундай ошо келип жазылсак болот турбайбы силерге ооба стрижка болот келип сразу а беш жүз сом менин дос эме досум бар ошо кореец ошо бай болот да ошо ошодон акча сурап келейин анда силердикине жазылайын мени жазып койсоңар анан салып койсоңуз жазып анда жоқ мұның бәрі қауіп емес пе жақсы алды шығар мен криштиану роналду алдырайын дедім білемін да ушундай кичине да конечно так сонда жазып мен жазып қойсын мықты сексибек деген нормально айтсаңызчы құдай э, сақтасын сексибек деп қойдым э, мындай эме да қалыпбек деп жазып қойшы қалыпбек деп қалыпбек қаншаға шығады ошо анан пловтың килограммы қанша екен жүз а қалыпбек қалыпбек деп жазбайсың космонавттың көйлегін киіп келемін ана космонавт болдым мяу мяу ассалаумағалейкум сізге жаңа эле баястан чалды бұл э, ең мықты шоудон чалып атабыз атыңыз кім сайфу сайфу сайфу деген жақсы ошо баястанын прическасын оңдоп койбосоңор бир аз неметип калыптыр кыйшайып калыптыр кечинде кечки тогуз жарымга жазып койгула э сен анда азыр пиццаға чал анан кырк пицца заказ кыл здравствуйте приветствует вас ассалам алейкум здравствуйте мен пицца заказ берейин дедим эле ушу о ооба ооба алло эми улуу атабы атаңыз ким болот турат мен неме пицца заказ берейін дедім эле мен заказым башкачараак болуп атат да бир аз ошон сизден бир аз кеңеш сурайын дегенде жардам бере аласызбы албетте туура эме турат Тура, туура туура туура туура Тура. турат турат менин атым турат дейм турат э э эми айта неме бишкек шаарын сурап туура турат. бишкек шаарынбы бишкек шаарыбы а о бишкек шаары бишкек шаары э, э, э. бизде деген мындай отуз беш пицца керек болуп атат да бул жакта соревнование болуп аткан борьба боюнчачы анан көп балдарды багыш керек болуп атат ошон үчүн отуз беш пицца да жана садыгалиевадан ылдый түшкөндө эле оң жақта столба бар да ошол столбада швея кыздар барбы деп мындай неме объявлениялар турат ошондон кечиресизби турат бизде мындай да мисалы название улицы айтат да анан номер здания а ошондой бизде ушундай да негизи программа бар да эми азыр отурбайсың мен сен биринчи укта мен мен ванда мен байкем деп мындай туура эмес сөздөрдү айтпай элем да туурабы сизге түшүнүп атам просто эй ей деньги не проблема берем берем 35 пицца алыш керек болуп атат срочно соревнование биякта балдарды багыш керек спортсмендердің бирөөсү жүрөт тиякта бутум сасып кетти эртерээк тамак жесем болот эле деп бирөөсү уже утуп алып азыр кетиш керек деп күтүп атат ошолорго питание бериш керек да же мен нормальныймынбы жок э, угуп атам силерди мен нормально айтып атпаймын мен кызыл аскерден чалгандагыдай тырс пырс бритни спирс деп элем да туурабы документ жүрмін точный адрести айтып атам да точный эчтеке деген жокмун мен точный адрес сурап атам точный адрес мен айтып атпаймынбы сен қиқырба да маған сізге кыйкырган жоқ мен жөн эле точный адресті жөн эле пицца заказ берейин десем кыйкырып анан точный адрести айтыш керек деп эмне қырғыздардың барын не лох ойлой бересиңерби жети маргарита сырныйдан тогузду бир плов менен қанша болды сонда заказты қайта оқыңызшы қанша пепперони төрт пепперони жети сыр менен сырный деп коебу э жанагы орусча айтканда четыре сыра дегенде бар э. не төрт сыр эмес жети сыр алло жети сыр пицца дегендей жок бизде жок сыр менен жетини дейм э, короче арибидерчи жаман эзибидиңер башка жерге чалайынчы анда <laughs> Красавчик. Бедный. байғұш жаман болып кетті ты не замучил ладно қайрачалова кешірім сұрап қолы. Бізге келген қонуқтыр жөн кетпейт э, жөн келбейт э, ошон үчүн бизде өзгөчө белек бар э, салих колбасаларынан атайын мындай адал сосискалар адал колбасалар силердин үй бүлөңөргө сиз алып аласызбы жок рахмат мысалы это вам это нам ал эми бизден келген коноктор буга чейин келгенсиң көрүүчүлөргө белегин таштап кетет кандай белек болот спортивкалык <laughs> чечинбейм азыр <laughs> Поскольку мы любители Марвел, мы просто вот ждем последнего фильма, последней войны. Мы хотим подарить вот такую вот игрушку э, Свина-паука. Если вы смотрели Человек нового Человека-паука, то, наверное, в курсе, да, тоже фанаты мо неме чочко чочко паук экен эгерде баястан менен зульфия марвелде тартылып калса кайсы персонаждардын э, ролунда тартылмак эң оригиналдуу эң күлкүлүү варианттар ушул э, чочко паукту алат <laughs> баарыңыздарга чоң рахмат менде суроолор түгөндү сиздерде суроолор болсо чоң рахмат чакырганыңарга анан сенден сурайын дедим белем жаңағы видеом не деген видео сақ саламатта бол достар чоң рахмат эң мыкты шоу сіздерменен көрүшкөнчө мыкты эң мыкты шоу эң мыкты мыкты шоу мыкты эң мыкты шоу каналга жазылганды унутпайбыз эң негизгиси лайк басабыз комментарий калтырабыз жана ошондой эле биринчилерден болуп көрөм десеңиздер коңгуроону басып койгонду унутпаңыздар ал эми сиздердин калтырган ар бир комментарий жана ар бир лайк бизди жаңы долбоорлорго шықтандырады ошондуктан комментарий менен лайкты аябайбыз биз силерди сүйөбүз буюрса жакында элемнедей жаңы сезон эң мыкты шоу жана көптөгөн жаңы долбоорлордун бет ачары болмокчу каналга жазылыңыздар